حفظته ودللته وغنيت له موال وتخيرت قربه ليتني ما تخيرته رعى ريف قلبي لين صار الحشم دهال وعمدها له جنبت غيره وديرته أداري عليه من الزعل وازعل العذال وخطاه انكبر في عين غيري تصاغرته سقيته من عدود الغلا والغرام زلال والله يا لولا منك لاجيك واقول لك ندمان قلبي واسعدك يا ليت عمري انتهى عندك وانا بلف حضنك ولا عشت